あらあら。はい。はい。はいはいまた来たよ。クが来ましたよ。 肉が来ましたよ向こう行くのあそこ行くのこれね北海道犬ちゃん北海道なはいあれあれあのソフトバンクの白い犬、ああれと同じ大きい大きい中型だけどね 性格はいいからえなぎちゃん何するまだな人気者だもんな、いくな、昨日、昨日来たらまた来てって言うから記憶したんだけど。うん。そうかそうか、犬の匂いがするんだよ、ほら。ああ、分かった。お宅にもいるんだ。ちょっと貸して、あやか抱っこする。20キロぐらいある。20キロぐらい。やだやだ。 エクエクボールボール見て見てボールボールボールで遊んでるよボール好きだよ犬ってボール好きだうん、うん、ありがとうありがとうあじゃあ一回公園で遊ぼういいよあそこの公園か公園か、うん、公園に行こう今日は私公園急遽取りやめ急遽エ座れるところもあるしいろいろ エク今日はね小学校じゃなくて公園だ公園だってエクよエクなあな公園行ったらさ公園広いからそれ話してねいや話話したら危ないダイヤだよ話したら行っちゃうんただ誰かの腰につけてよあいいですた俺のゃん 公園行ってから公園行ってから公園行ってから公園の中だけね公園の中 <laughs> そろっと抜いて抜いて頭から抜いてぐっと抜けるでしょ頭抜けない外さないで抜けないそういうのがいいでしょ抜いてそういうのが安全だ待ってね走っちゃダメそして頭からかぶって よし怖い肩からかけたらいいかもしれんなさっき肩からかけたらいいかも肩から一回ちょっとこの携帯この携帯持っててにこうそういうのがいいかもしれんなああそういうのが安定してるなわあすげえ、肩からかけるといいな <laughs> もう、あれだよ。行きそうになったら、行きそうになったら無理やり引っ張らなきゃダメだよ。エコお前、エコお前、うんこしないのか、うんこ。え、うんこのこと忘れてるな、エコ。エコがうんこどこであれ、エコのうんこどこ行ったあ、これか。ああ、取れた。ちょっと。 これうちょっとうんこあれじゃあ時時間やからねいいちょっとちょっとこれうんこ入れてうんこうんこそこ入れてはいねえねえ上の方までは汚くないってはいちょっというんこちょっと待って何かこっってよあんた そうか、あんた腰太いから腰でいいか。腰でもいいよ、腰でも。あんた太いから。ちょっとカチンと入れなかったら抜ける取れる時あるからね。パチンと入れんと。あとそこ。なぜそこなんかあるんだ。抜いてかわいい。あんまり、あんまりね、あんまり匂い嗅がせないで。癖になるから。あまり匂い。人間、あんた方が引っ張って人間の行く方に引っ張るようにして。 してなかったら勝手になるから犬がじゃあさあんたてみてあんたの行きたいとこに連れてき連れてきなさいそうじゃないとこういうふうにだんだん癖悪くなるからえっく癖になってきたでしょ な今日いいなないっぱい遊んでもらってねみんなに遊んでもらってエクららはいはい た来たよク来ましたよク来ましたよ向こう行くのどこああそこ行くのこれね北海道犬ちゃん北海道のはいあれあれあのソフトバンクの白い犬、ああれと同じ 大きい大きい中型だけどね、うん、性格はいいからえマギちゃんるまだな人気者だもなくな、昨日昨日来たらまた来てって言うからんうん、そうかそうか犬の匂いがするんでほらああ、分かったお宅にもいるんだ、と明日あやか抱っこする <laughs> 20キロぐらいある20キロぐらい、やだやだ危ない危ないママが帰ってくるママ、く、く、く。 おえくえくあさボール噛んだんだボール見て見てボールボールボールで遊んでるよボール好きだよ犬ってボール好きだうん、ありがとうありがとうあじゃあ一回公園で遊ぼういいよあそこの公園か公園か、うん、公園に行こう今日は急遽取りやめ急遽 X 座れるところもあるしいろいろ 今日はね小学校じゃなくて公園だ公園だって公園だよエクあねえねえねえ公園行ったらさ公園広いからそれ話してねいや話話したら危ないダイヤだよ話したら行っちゃうんですよただ誰かの腰につけてよあいい分かった俺の俺の俺俺じゃんけん最初じゃんけんパん待って待ってあれエだよね 公園行ってから公園行ってから公園行ってからはいはい公園の中だけね公園の中そろっと抜いて抜いて頭から抜いてぐっと抜けるでしょ頭抜けない外さないで抜けないそういうのがいいでしょ抜いてそういうのが安全だレイ待ってね走っちゃダメそして頭からかぶって よし怖い肩からかけたらいいかもしれんなさっきみたいに肩からかけたらいいな肩から一回ちょっとこの携帯この携帯持っててたっくみこうそういうのがいいかもしれんなああそういうのが安定してるなわあすげえ、肩からかけるといいなもうあれだよ行きそうになったら 行きそうになったら無理やり引っ張らなきゃダメだよエコお前エコお前うんこしないのかうんこえうんこのこと忘れてるのエコどこであれエコのうんこどこ行ったあこれかああ取れたちょっとこれうちょっとうんこあれ またさん次あやかねいいあんた、はい、ちょっとちょっとこれうんこ入れてうんこうんこそこ入れてはいねえねえ上の方は汚くないっていちょっというんこあんた、そうか、あんた腰太いから腰でいいか。腰でもいいよ、腰でも。あんた太いから。 ちょっとカチンと入れなかったら抜ける取れる時あるからねパチンと入れるとあとそこなんそこなんかあるんだいてかわいいあんまりあんまりねあんまり匂い嗅がせないで癖になるからあまり匂いあんた方が引っ張って人間の行く方に引っ張るようにしてそうじゃなかったら勝手になるから犬がじゃあさあんた走ってみてあんたの行きたいとこに連れてき連れてきなさいそうじゃないとこういうふうに だんだん癖悪くなるからえっく力ね癖になってきたでしょっこっちこっち走って走って走ってこっちっ走って本気で走ってああ今日いいなエくないっぱい遊んでもらって。 ねみんなに遊んでもらってエ